वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर भी मार दीजिए इससे हमारी हौसला अफजाई होती है तो चले जी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हमारे पास ये लेपर्स कैश ऑन डिलीवरी में मेरे पास आया है इसको हम पहले खोलते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इधर से क्या चीज़ निकलती है तो हमारे पास ये ट्यूरेबल लेदर क्लासिक्स के नाम से ये है और इसमें जो हमने वैलेट मंगवाया है माशाल्लाह वैलेट की पैकिंग आप देखें वॉलेट देखें ज़बरदस्त पैकिंग के अंदर है और ये कपड़ा है बहुत ही खूबसूरत है ये आपके सामने आप इसको देख सकते हैं और इसको अगर हम खोलते हैं तो ये हमारे पास लेदर का वॉलेट देखें माशाल्लाह बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है प्योर लेदर के अंदर है लेकिन आ, लेदर के अंदर ये किस तरह का हमारे पास है इसको ज़रा देखते हैं ये देखें जी यहाँ पे इसकी ये पॉकेट्स हैं ये पॉकेट्स हैं ये पॉकेट्स हैं उसके बाद ये बेयर नेसेसरीज जो वेबसाइट है जहाँ से मैंने लिया ये यहाँ से मैंने वेबसाइट में है लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया यहाँ से आप करके बहुत सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं और ये देखें जी इसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ देखें यहाँ पे पांडा बना हुआ है बेयर रीच जिसे कहते हैं हम लोग तो ये बिल्ड क्वालिटी अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है बाकी इनशाला यूज़ करूँगा कितना अर्सा ये चलेगा उम्मीद तो है काफ़ी अर्सा चलेगा लेकिन फिर भी मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको यूज़ करने के बाद दूंगा और ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है हमारे पास अब आपने मैंने ये कितने का परचेज़ किया ये मैंने परचेज़ किया है मुझे टी सी समेत ट्वेंटी वन हंड्रेड का पड़ गया ये फरवरी की सेल थी वैसे ये twenty five hundred three thousand का था लेकिन फरवरी की सेल में मुझे ये डिस्काउंट में मिल गया और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आपके सामने है प्योर लेदर के अंदर है अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में है येलो कलर के अंदर है येलो ब्राउन कलर है इसका और साइडों से इसकी सिलाई हुई हुई है पिक्चर्स में भी आप इसको देख सकते हैं तो दोस्तों ये हमारे पास लेदर का पर्स है इसकी बिल्ड क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और इसकी पैकिंग भी देखें इसके अंदर इसकी पैकिंग थी और ऊपर से ये था और ड्यूरेबल लेदर क्लासिक्स है और बेयर नेसेसिटीज वेबसाइट है ये इसकी निशानी है पिक्चर आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है वहाँ से परचेज कर सकते हैं थोड़ा सा कॉस्टली है आप सोच रहे होंगे ये तो हम मार्केट से हमें 200-300 रुपए का भी पर्स मिल जाता है डेफिनेटली आपको मिल जाएगा बट क्वालिटी का फ़र्क होता है और इसके अंदर जब आप यूज़ करते हैं तो उसका आपको फ़र्क नज़र आ जाता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बाइक और होंडा की बाइक का कंपैरिजन करें तो बाइक तो सेम 70 सीसी है लेकिन प्राइस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है यही चीज़ आपको क्वालिटी मिलती है तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है लेदर का है प्योर लेदर के अंदर है इसकी बिल्ड क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से परचेज कर सकते हैं ये मैं कंपनी की कोई पब्लिसिटी बेसिकली नहीं कर रहा जो चीज़ मैंने ली है आप मेरी यूट्यूब फैमिली है तो मेरी कोशिश होती है कोई भी अगर मैं चीज़ लेता हूँ तो मैं अपने व्यूवर से ज़रूर उसको शेयर करता हूँ तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी के साथ ही जुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिए इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी तब तक लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद